Dio vi benedica tutti. Bueno, voy a en esta tarde a compartir un tema. Questa sera vi condividerò un, un tema. Eh, yo tenía un tema preparado para hoy. Io già avevo preparato una predicazione. Era la dedicación de nuestro templo che era per la dedicazione del nostro tempio. Però il Signore mi ha detto che no, hai otto tema che quiero compartire. Però Dio mi ha detto che devo condividere un altro tema. Un tema per la famiglia. Che è un tema per la famiglia. Un tema di famiglia. Un tema per la famiglia. Questa tarde quiero compartire. Questa sera voglio condividere questa cosa. Viviamo in un mondo di relazioni umane. Viviamo in un mondo in cui ci sono relazioni umane. Amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Amici, compagni di lavoro, vicini. E dentro de ella le migliori relazioni e fra di loro le relazioni migliori, las más gratificantes, le più gratificanti, sin duda son senza dubbio sono las relaciones familiares. quelle relazioni familiari. Tener padres, tener hijos, tener Avere padri, avere figli, avere fratelli, sorelle. è, sol- es triste vivere solo. È molto triste vivere soli. Es triste vivir, triste vivir sin È triste vivere se, senza la propria famiglia. Pero muchas veces también las familias son motivo de dolores y de sufrimientos. Però molte volte la famiglia è un motivo di dolore e di sofferenza. Las heridas más grandes se han producido en las Le, ferite più grandi si producono nella casa. Dentro della famiglia dentro la famiglia. No hay familias sin problemas. Non ci sono famiglie senza problemi. Tu non puoi buscar en la una familia sin problemas. Tu non puoi trovare nella Bibbia una famiglia senza problemi. La famiglia del padre della fe, Abraham. La famiglia del padre della fede, Abramo. Fue una familia con problemas. È stata una famiglia con problemi. La famiglia del re che tenía il corazón conforme a Dios. La famiglia del re che aveva il cuore come Dio comanda. Il re, il re David. Il re Davide. Fue una familia con problemas. È stata una famiglia con i problemi. La famiglia di Moisés. La famiglia di Mosè. La famiglia di Gesù. La famiglia di Gesù. También había problemas. Anche la famiglia di Gesù aveva i problemi. Sus hermanos ni siquiera creían en él. I fratelli di Gesù non credevano in lui. Sus primos decían, "Márchate de aquí, se ha vuelto loco." I suoi cugini dicevano, "È diventato pazzo." Alguien dijo, "Si no quieres sufrir." Qualcuno dice, "Se non vuoi soffrire." No ames. Non amare. Pero sin amor no vale la pena vivir. Però senza amore non vale la pena vivere. No vale la pena vivir. Non vale la pena vivere se tu non ami. Vamos a leer una storia familiar muy conocida para cada uno de nosotros. E quindi leggiamo una storia familiare molto conosciuta per ognuno di noi. Se encuentra en Lucas en el capítulo 15, Si trova in Luca capitolo 15 versículos del 25 al 32. dal 25 al 32. Luca capitolo 15 dal 25 al 32. Ora il suo figlio maggiore era nei campi e come ritornava e giunse vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamato allora un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò. E quello gli disse, è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Udito ciò, egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre e disse, ecco, sono già tanti anni che io ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, eppure non mi hai dato mai un capretto per fare festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Allora il padre gli disse, figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma si doveva fare festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Amén. El tema de esta tarde es, Il tema di questa sera è este tu hijo, questo è tuo figlio, este tu, tu hermano. questo è tuo fratello. Vamos a ver la actitud de las personas que nos cuentan, nos relatan esta historia cerchiamo di capire l'atteggiamento che avevano le persone di questa storia. Vemos en primer lugar la actitud mayor. Vediamo in primo luogo l'attitudine del figlio più grande. Se refirió a su hermano como este tu hijo. Si riferiva a suo fratello dicendo vicino al padre questo è tuo figlio. Come una frase despettiva. Era una frase eh, di eh, disprezzo. Muchas veces cuando estamos molestos, molte volte quando stiamo arrabbiati, usamos estas expresiones. usiamo queste espressioni. Mira lo que ha hecho tu hijo, Ah, guarda che cosa ha fatto tuo figlio, como si no fuera también el nuestro. come se non fosse il nostro figlio o il nostro fratello. Mira a qué hora llegó tu hijo anoche. Ah, guarda che ora è venuto tuo figlio stanotte. Mira qué notas ha traído tu hijo. Ah, vedi che cosa è successo a causa di tuo figlio. Y usamos esas expresiones cuando estamos molestos. E usiamo queste espressioni quando siamo arrabbiati. También son nuestros hijos. Però in realtà sono anche i nostri figli. Este era su hermano, Questo era suo fratello. pero sin embargo se refirió a él como este tu hijo. Però si riferì a suo fratello dicendo questo tuo figlio Lo dijo con desprecio. e lo disse con disprezzo. è ovvio che aquel hijo necesitaba parlare è ovvio che quel figlio aveva bisogno di parlare. sentimientos negativos en su alma. C'erano dei sentimenti negativi nella sua anima. La Bibbia dice che dell'abbondanza del corazón habla la boca. La Bibbia dice che dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Tu quieres conocer a una persona? Tu vuoi conoscere quella persona? Vuoi capire come è dentro? Vuoi capire come è la sua vita? Déjala hablar. Falla parlare. Déjala hablar. Falla parlare. Te va a decir lo que hay dentro de su corazón. Ti dirà quello che c'è dentro il cuore. Te va a decir la, sus sentimientos y cómo se encuentra. Ti dirà i suoi sentimenti e come sta. Ese hijo necesitaba hablar. Questo figlio aveva bisogno di parlare. Precisaba que esos sentimientos negativos salieran afuera. Aveva bisogno che questi sentimenti negativi uscissero fuori. Estaba enojado con su padre. Era arrabbiato con il padre. Verso 29. Il verso 29 dice, ma egli rispose al padre e disse, Ecco, sono già tanti anni che io ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, eppure non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Estaba enojado contra su papá. Era arrabbiato contro il padre. Perché? Perché? Nunca mi has dado nada. Ah, non mi hai mai dato nulla. Sempre stato a tu lado. Sempre sono stato vicino a te. Nunca te desobedecido. Non ti ho mai disubbidito. Y no me han dado nada para alegrarme con mis amigos. E non mi ha dato niente per fare festa con i miei amici. Él estaba expresando lo que había en su corazón. Lui stava esprimendo quello che c'era nel cuore. Había envidia. C'era invidia. Nunca me has dado. Non mi hai mai dato. A este le has dado y a mí no me has dado. A lui le hai dato ma a me no. Había egoísmo. C'era egoismo. Había resentimiento. C'era risentimento. Tantos años te sirvo tanti anni ti servo. C'erano dei desideri distruttivi Ojalá nella sua no anima. Venido ese. Ah, se non fosse venuto questo. Ojalá nunca se hubiera acercado por aquí. Ah, si, meglio che non si sarebbe mai avvicinato questo. Pero cuando vino este tu hijo, Però quando è venuto questo tuo figlio, quando, vino este pecador, quando è venuto questo peccatore, el que ha vivido perdidamente, questo ragazzo che ha vissuto perdutamente, Como si él nunca hubiera vivido perdidamente. Como se él non avesse mai peccato. Como si todos no hubiéramos vivido alguna vez perdidamente. Como se nessuno de nosotros avesse mai vissuto perdutamente. La Biblia dice que él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. La Biblia dice que lui ci ha dato vita quando eravamo morti nei falli e nei peccati. Pero sí hay muchas personas. Pero in molte persone que no se acuerdan de su vida pasada. Non si ricordano della sua vita passata. Parece que nacieron santos, Sembra che sono nati già santi, vivieron santos hanno vissuto santi y morirán santos. e moriranno santi. Le dice una, una frase que no está en la Biblia. Este que ha gastado con meretrices, con rameras, eh, così dice questa frase, lui ha eh, consumato i suoi beni con le prostitute. la Biblia no dice eso. Però la Bibbia non dice così. Talvez él tendría envidia. No tendría envidia de su hermano? Ah, dice forse aveva invidia del fratello che era andato con le prostitute. que su hermano se había gastado el dinero con prostitutas y no. Lui pensava che il fratello era andato ah, con le prostitute, però lui no. Pero la Biblia no dice que él andaba con prostitutas. Però la Bibbia non dice che lui andava con le Pero él prostitute. dice que andaba con prostitutas. Lui lo dice che andava con le prostitute. Este che ha gastado con ramera tutto suo dinero. Ha, ha, speso con le prostitute tutti i soldi. Este che è un ingrato. Lui è un ingrato. Non ha valorato la herencia que le diste. Non ha dato valore all'eredità che gli hai dato. Este che è un traidor. Lui è un traditore. Él ha tirato por tierra tu buen nombre. Ha buttato giù a terra il tuo nome. Ha tirato por tierra nuestro apellido. Ha buttato a terra il nostro cognome, il nome él, di famiglia. Él ha traído vergogna a nostra famiglia. E ha portato vergogna sulla famiglia. Sì, sí, sì, mira, aquel che suo hijo vive perdidamente mente. Ah sì, eccolo, quello che il figlio vive nel mondo perduto. Este es hermano de aquel que está andando por allí tan mal. Ah, questo è il fratello di quella persona che sta andando così male. Un criado le había informado. Un servo lo aveva informato. ¿Y cómo le había informado ese criado? Come lo aveva informato il servo? Positivamente. Lo aveva informato positivamente? Ha llegato tuo hermano. È arrivato tuo fratello. Y, y tu papá ha hecho una fiesta. E tuo papà ha fatto una festa. Y le ha quitado la ropa vieja. Ha tolto via la sua vestiti vecchi. Le ha puesto un anillo. Gli ha messo un anello. Y están ahí adentro contentos. E stanno dentro contenti. Le había contado la historia así. Gliel'aveva raccontata così la storia? O tal vez se la contó de otra forma. O gliela raccontò in un'altra forma. ¿Sabes quién ha llegado? Hai capito quién è venuto? Tu hermano. È venuto tuo fratello. ¿Y sabes qué ha hecho tu padre? capito cosa ha padre? Nada menos que le está haciendo una fiesta. Y está haciendo una fiesta. Y le ha dado ropa nueva. Y ha dado un nuevo vestido. Y le ha puesto un nuevo anillo. ha messo un anello nuovo. ¿Cómo es posible que tu padre haga eso? Ma es posible que tu fratello, tu padre faccia esto? ¿Cómo contamos nosotros las historias? Come raccontiamo noi le storie? ¿Cómo informamos nosotros a los demás? Come informiamo noi gli altri? Ya sabes, muchas veces nuestros hijos vienen. Già sai, molte volte vengono i, i nostri figli Mira, mi hermano ha hecho esto, esto, esto, y no quiere que nosotros juzguemos, sino que lo castiguemos. Ah, eh, capito, mio fratello ha fatto questo, questo, questo e non vuole che noi lo aiutiamo, ma che lo castighiamo. Muchas veces nos pasa también así a los pastores. E molte volte succede così anche con i pastori. La gente viene a nosotros para que nosotros castiguemos a alguien. Le persone vengono da noi perché noi dobbiamo castigare la gente. No para que nosotros escuchemos la historia. No, perché noi dobbiamo sentire la storia. Y podamos hacer justicia. E possiamo fare giustizia. Sino para que nosotros castiguemos. No, perché noi dobbiamo castigare queste persone. Come informiamo nosotros? Come informiamo? Come le había informato este criado? Come l'aveva informato questo servo? Este hombre tenía la actitud del religioso. Quest'uomo aveva un'attitudine religiosa. No se acuerda de que él también fue perdonado. Non si era ricordato che lui stesso era stato perdonato. Así son los religiosos. Così sono i religiosi. Señor, te doy gracias que doy esto y esto y esto. Signore, ti ringrazio perché faccio questo, questo e questo. Che oro. Che prego. Que doy diezmo, Ti do la decima. Te doy gracias, Señor, que no soy como ese. E ti do grazie che non sono come questo. Así muchas personas, ¿verdad? Così son muchas personas Muchos religiosos. Muchos religiosos la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria La Dios. La Bibbia dice que tutti siamo peccatori y e siamo privi la gloria de Dios. Que la misma sangre de Jesús fue la que nos salvó a todos. Y que el sangre de Jesús es quello que ci ha salvati a tutti. Pero algunos parece que se han salvado solos. Pero qualcuno pensa que si sono salvati da soli. Se enoja contra la gente. E si arrabbiano contro gli altri. Se enoja contra los pecadores. Si arrabbiano con i peccatori. Se enoja contra los hermanos. Si arrabbiano con i fratelli. Mira la ropa que lleva esa hermana. Ah, guarda che vestito c'ha quella sorella. Mira los pantalones que lleva aquella otra. Guarda i pantaloni che porta quella sorella. Una vez había una iglesia, no parece que pasa aquí, pero que, que llevaban todavía, al día de hoy llevaban velo. Una, una, volta c'era una chiesa che ancora ai giorni d'oggi portavano il velo. El velo. Entonces una hermana e quindi c'era una sorella abbandona a suo marito e se va con altro uomo a vivere. Lascia il marito e si va a vivere con un altro uomo. un día los ancianos de la iglesia han pasado el tiempo, ven a esa hermana por la calle. Eh, el tiempo y los e gli anziani della chiesa incontrano questa donna per la strada. Iba con ese hombre que no era su marido. él está caminando con quest'uomo che non è il marito. Pero llevaba el velo. Pero si portava el velo in testa. Entonces le dijeron el uno al otro. E quindi questi anziani si dissero uno all'altro. Meno mal che todavía guarda la sana dottrina. Meno male che custodisce la sana dottrina. Así ocurre muchas veces, ¿no? Così succede molte volte. Con los religiosos. Questi religiosi. Que venga mia sposa un momento, per favore. Esposa. tan eh, guapa. Guardate quanto è bella. 46 anni casados. Siamo 46 anni sposati. ¿Es guapa? È bella? Sì o no? Sì o no? È bella? Amen, amen, amen. ¿O gusta suo pelo? Vi piacciono i suoi capelli? Pero no todo el mundo le gusta su pelo, gracias. Pero non tutti quanti gli piacciono i capelli. No le gusta. No ah, Non tutti quanti piacciono. Mucha gente de la iglesia se ha ido por su pelo. Molte persone se non- sono andate dalla chiesa per i suoi capelli. Muchas personas se han ido por su pelo de la È verità, molti se ne sono andati dalla chiesa per i suoi capelli. Vaya una pastora. Ma es possibile una pastora? Guarda che capelli che c'ha. Algunas han vuelto. Qualcuna è ritornata? Una hermana, su marido llevaba con nosotros dos, tres años. Una sorella aveva il marito che stava con noi per due o tre anni. Er, él son de Honduras. Eh, vengono dal paese che si chiama Honduras. Honduras. Y él, dos dos, tres años con nosotros, bien integrado, bien querido por todos. Erano da due o tre anni con noi, erano ben integrati, si, eh, erano inseriti nella chiesa. Entonces llega su esposa a los tres años, llega a la iglesia. El, la, la moglie viene alla chiesa. E quando vio il pelo della pastora se fue. Dopo tre anni la moglie viene in chiesa e vede il capello della pastora e se ne va. Esa non può essere una buona pastora con ese ah. pelo. Lei non può essere una buona pastora con questi capelli. Suo marito non la accompagnò. E il marito non l'ha accompagnata. Tu non conosces la pastora. Gli ha detto tu non la conosci la pastora. Ella è una madre. Lei è una madre. Un Lei ha un cuore nobile. Ella se preoccupa per tutta la gente. Lei si preoccupa per tutti. Al tempo volvió. Dopo un po' di tempo è tornata. Y le ha pedido muchas veces perdón ya a la pastora. E molte volte gli ha chiesto perdono alla pastora. Perdón, pastora, perdón. Perdón, pastora, perdón. Ahora que la conozco. Adesso che ti conosco, Usted es una madre. tu sei una madre. Usted me ha amado como no me ha amado nadie. Tu mi hai amato come nessuno mi ha amato. Pero por su pelo se quería ir. Però a caso dei suoi capelli se ne voleva andare. Así hay muchos religiosos. Così sono molti religiosi. No le importa el corazón de la gente. Non importa il cuore delle persone. No le importa los frutos de la gente. Non importa i frutti delle persone. Solo el aspecto de la gente. Ma solo l'aspetto delle persone. Este era el hijo mayor. Questo era il figlio maggiore. Vamos a ver la actitud del hijo menor. Vediamo invece l'attitudine del figlio minore. Él tomó la mejor decisión. Lui aveva preso la migliore decisione. Verso 17 18. Verso 17 e 18. Allora, rientrato in sé, disse: Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza? Io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te nel verso 21, 20 21. Verso 20 e verso 21. Egli dunque si levò, andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Él tomó la mejor decisión. Lui aveva preso la migliore decisione. Volviendo in sí dijo, tornò in sé e disse mi levanteré e iré a mio padre mi alzerò e tornerò da mio padre le diré padre ho peccato contro il cielo e contro gli te. dirò padre ho peccato contro il cielo e contro di te e ha fatto questa cosa dice che levantandosi vino a suo padre e quindi dice che si è alzato e è andato dal padre tomó la mejor decisión. Aveva preso la migliore decisione. Porque hay muchas personas que piensan las decisiones. Perché ci sono persone che pensano le decisioni. Pero no toman las decisiones. Però non le prendono mai. ¿Cuántas veces pensamos que tenemos que pedir perdón a nuestros padres? Quante volte pensiamo che dobbiamo chiedere perdono ai nostri genitori, a nuestros hijos, ai nostri figli, a nuestra esposa, a nostra moglie, a nuestro esposo. al nostro marito? Nos hemos equivocado. Ci siamo sbagliati, Lo pensamos, lo abbiamo pensato, pero no vamos a hacerlo. però non l'abbiamo fatto, No lo hacemos. non lo facciamo. Cuando el Espíritu Santo nos toca, tenemos que hacerlo. Quando lo Spirito Santo ci tocca, allora dobbiamo farlo. Pero la carne es superior. Però la carne è superiore. Este hombre lo pensó y lo hizo. Quest'uomo invece l'ha pensato e l'ha fatto. Había tomado la mejor decisión. Aveva preso la migliore Se decisione. había equivocado en su anterior decisión. Si era sbagliato nella decisione anteriore, Irse de la casa de su padre. se n'era andato dalla casa del padre. Se allí lo tenía todo. Ah, Lì, in quella casa aveva tutto. Si allí vivía feliz. Viveva Si felice, allí vivía contento. viveva contento, Pero se equivocó y se marchó. Però si è sbagliato e se n'è andato. Pero tomó la mejor decisión. Ma ha preso la migliore decisione. Supo rectificar. Ha saputo riparare. ¿Quién no se ha equivocado alguna vez? Chi è che non ha mai sbagliato una volta? ¿Quién a veces en nuestra vida no hemos tomado malas decisiones? Chi è che, di noi che non ha mai preso una cattiva decisione? Abraham si equivocò. Abramo si è equivocato. Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Dio gli ha detto che avrebbe avuto un figlio. Y tomó la criada. E prese la serva. Y con ella tuvo el hijo. E con lei, lui, lei ha avuto un figlio. E fu un problema hasta il día de hoy es un problema grave aquel Isaac. E, eh, è stato un aquel, problema. Eh, hijo, el, el, ¿cómo se llama? Ismael. Ismael, aquel Ismael. E, e quello è stato un problema ed è ancora un problema oggi Ismaele. David si equivocò. Davide si è sbagliato. pecando contra Dios. Ha pecado contra Dios. Pecando contra su amigo. Ha peccato contro un amigo Uno de sus guerreros. Era uno de sus combattenti. Uno de sus valientes. Uno de sus personas más coraggiose. Pedro se equivocó Pietro si è Se equivocó. Si è sbagliato. Negando al maestro. Ha negado al maestro. Perjurando y maldiciendo. Ha uh, y rinnegato e maledetto. Los amigos de Dios también se equivocan. Y amici de Dios también si sbagliano. Nosotros también nos equivocamos. E noi anche ci sbagliamo. Y muchas veces hemos tomado decisiones equivocadas. E molte volte abbiamo preso decisioni sbagliate. Esos hombres supieron rectificar. Però quest'uomo ha saputo riparare. Este hijo supo rectificar. Questo figlio ha saputo riparare. Nosotros sabemos rectificar nuestros errores. E noi sappiamo riparare i nostri errori? Sabemos cambiar nuestras actitudes equivocadas. Sappiamo cambiare le nostre abitudini sbagliate? Él reconoció su pecado. Lui ha riconosciuto il suo peccato. Él le dijo, e ha detto, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Y se humilló ante su padre. E si è umiliato davanti al padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Io non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Pero quiero resarcir mis errores. Però voglio riparare i miei errori. Hazme como uno de tus jornaleros. Rendimi come uno dei tuoi servi. Pero yo quiero trabajar para ti. Però io voglio lavorare per te. Io quiero pagar de alguna forma todo el mal que he hecho e voglio pagare in una qualche maniera tutto il male che ho fatto. Vemos del padre. Vediamo invece l'attitudine del padre. Abbiamo visto il figlio maggiore. el hijo menor. Abbiamo visto il figlio grande, il figlio piccolo, adesso vediamo il padre. Dice la Bibbia che il padre dejó la fiesta para buscar al hijo mayor. Dice la Bibbia che il padre lasciò la festa per andare incontro al figlio grande. A uno esperó hasta que viniese. E ha anche aspettato che arrivasse. Sin embargo, al otro salió a buscarlo ad uno Cesare il Piccolo lo ha aspettato che veniva, a mentre uno, quest'altro l'è andato a cercare. A uno non le regò che entrasse. A uno? Al pequeño non le regò che entrasse. Al piccolo non gli ha negato di entrare. Stava lo stava aspettando. Lui si aspettava che un giorno il figlio avesse capito e tornava. E quindi stava ingrassando il maiale. E noi? Estamos engordando el becerro. Stiamo ingrassando il maiale? Estamos esperando que venga nuestra esposa o nuestro esposo, Stiamo aspettando che ritorni nostra moglie, nostro marito, nuestros padres o nuestros hijos, i nostri genitori, i nostri figli, aquellos que hoy están viviendo lejos de Dios. a quelli che oggi stanno vivendo lontano da Dio? Estamos con fe. Stiamo con fede? Señor, cuando venga me alegraré. Signore, quando viene mi rallegrerò. Aquí estoy engordando el becerro. Sto qui dando a mangiare il maiale. Este padre estaba mirando questo padre stava guardando. Quando tornerà mio figlio? Quando sarà che potré vedere su cara di nuovo? Quando potrò vedere di nuovo la sua faccia? Però non le rogò. Però non... non fu a rogarle, non fu a ah, pedirle. però non lo, fu a, non lo andò a cercare. Él tendría que darse cuenta de lo que había perdido. Porque lui doveva rendersi conto di quello che aveva perso. Su hijo tendría que lamentar el haberse ido de la casa del padre. Il figlio doveva lamentarsi del fatto di essere uscito fuori dalla casa del padre. Porque el que se aleja de la casa de Dios. Perché chi si allontana dalla casa di Dio. Pierde. Perde. Pierde. perde. No sé si tú alguna vez te has alejado de la casa. Non so se tu ti sei mai allontanato dalla casa di Dio. No sé si tú alguna vez pues has querido hacer tu voluntad y no la voluntad de Non so se qualche volta hai voluto fare la tua volontà e non quella di Dio. No me ha gustado lo que decía el pastor, Non mi è piaciuto quello che ha detto no il me gustó pastore. lo que decía la pastora Non mi è piaciuto cosa ha detto la pastora. y me voy y me alejo. Me ne vado e mi allontano. Se passa muy mal e succedono le cose molto male. Lejos de Dios se pasa muy mal. Lontano da Dio va male. En la casa de Dios hay protección. Perché nella casa di Dio c'è protezione. Hay oración. C'è preghiera. Hay seguridad. C'è sicurezza. A uno non le rogò, pero al otro Ad uno non l'aveva pregato, però all'altro sì. Dice il verso 28. Il verso 28 dice: Udito ciò, egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Le Le rogaba que entrase su padre. Lo pregaba el padre lo pregaba que lui entrasse. ¿Qué significa rogar? Cosa significa pregare? Pedir a alguien algo. Chiedere qualcosa a qualcuno. En especial si se pide con humildad y como favor. In modo speciale chiederlo con humildad e como un favore. Por favor, hijo mío, entra. Per favore, figlio mio, entra. No quiero. No, Por favor, voglio. Hijo mío, pasa. Per favore, figlio mio, entra. ¿Por qué será que con el que tenemos más cuidado Perché sarà che con la persona che abbiamo più cure, con el que tenemos más delicadeza, con quelli che siamo più delicati, es el que más se enoja. è proprio quello che più si arrabbia. Seguramente todos hemos tenido algún familiar o alguien cercano a nosotros. Sicuramente abbiamo avuto persone vicine, un familiare. Che andiamo con tanto cuidado Che para andiamo con tanta cura per parlargli, Tenemos tanto cuidado para decirle las cosas. abbiamo tanta cura per dirgli le cose Y sin embargo, se las digas como se las digas, e come gliela dici, gliela dici, se enoja contra ti. si arrabbia contro di te. Se enoja contra ti. Si arrabbia contro di te. Hacen las cosas aunque lo- muchos de los que estamos aquí somos padres. ¿Cuántos somos padres? Quanti siamo padri qui? Molti di noi sono genitori. E madri. E madri anche ovviamente, padre, e madre. Quante volte hijos? ci siamo sbagliati come genitori? Pero alguna vez hemos querido equivocarnos. Però abbiamo voluto sbagliare. Quando il marito e la moglie si hanno juntato. Quando il marito e la moglie si uniscono. Quando Oye, mañana vamos a hacer mal a nuestro hijo. Ah, quando mai, dice el marito e la moglie si uniscono per dire allora domani mattina vediamo come fare del male a nostro figlio. Vamos a hacer mal a nuestra hija. vediamo come fare del male a nostra figlia. Nunca ha ocurrido así. Mai succede questo. Como pastores, come pastori. Quando nos hemos juntado el Quando mai ci uniamo e diciamo vamos a hacerle male a quel ah, Vediamo come possiamo fare domani male a quel fratello. Nunca. Mai. Siempre tenemos cuidado. Sempre abbiamo cura. Siempre tenemos delicadeza para nuestros hijos. Sempre abbiamo delicatezza per i nostri Siempre figli. sempre queremos lo mejor para ellos. E vogliamo il meglio per loro. Pero aún así Pero anche così. Muchos se enojan contra nosotros. Molti si arrabbiano contro di noi. Hay gente enojada contra sus padres. C'è gente arrabbiata contro i genitori. Hay gente enojada contra sus contra sus pastores. Gente arrabbiata con i suoi pastori. Que no sabemos por qué. E non sappiamo neanche il perché. Pero así ocurre. Però succede così. Hay algunas personas que están enojadas con Dios. Alcune persone sono arrabbiate con Dio. Porque las cosas no salen como esperaban. Perché le cose non vanno come loro vogliono. Y se alejan de la iglesia. E si allontanano dalla chiesa. Esperaba esto aspettavo questo. No ha como yo pensaba. Non è andato come pensavo. Y me voy. Me ne vado. Jesús nos a orar. Gesù ci ha insegnato a pregare. Hágase tu voluntad Sia fatta la tua volontà y no la nuestra. e non la nostra. ¿Cuántas veces los pastores y los líderes hemos tenido que esperar por años Quante volte come pastori abbiamo dovuto aspettare per anni Promesse di Dio le promesse di Dio. Pero no nos Però non ci siamo arresi. Pero no nos hemos Dios. Non ci siamo allontanati da Pero Dio. no nos eh, no hemos eh, con Dios. Non ci siamo arrabbiati con Dio. Ya no creo en Dios. Ah, non credo più in Dio. ¿Por qué? Perché? Porque mi padre. Perché mio padre è morto. Però non ti hanno detto che i padri mueren? Nessuno ti ha detto che i genitori muoiono? Nadie te dijo que los padres mueren. Nessuno ti ha detto che i genitori muoiono? Cuando morían los padres de los demás ni te importaban. Quando morivano i padri degli altri non ti interessava. Nunca fuiste a consolarlo Non sei mai andato a consolarlo. Ahora que el- tu padre muere, Adesso che i tuoi genitori muoiono, ahora te enojas contra Dios. adesso ti arrabbi contro Dio. Hay mucha gente que se enoja contra Dios por los errores de otros. Molte persone si arrabbiano con Dio per gli errori degli altri. Ya no voy más a la iglesia. Non vado più in chiesa. ¿Por qué? Perché? Porque el hermano no ha saludado. Perché il fratello non mi ha salutato. ¿Y todos los que te saludan no sirve? E tutti gli altri che ti salutano non servono a niente. Mi esposa dicen, Mia moglie dice, muchas veces lo ha dicho, l'ha detto molte volte, que me devuelvan mis besos y mis abrazos que he dado. che mi ritornino indietro tutti i baci e gli abbracci che gli ho dato. Che lo devuelvan los besos besos y abrazos che, che ci ritornano indietro ai pastori, tutti i baci e gli abbracci che gli diamo. Qualcuno se ne va perché un fratello non l'ha salutato. Così sono persone come questo figlio maggiore. Vamos a ver la reacción del padre. Vediamo come ha reagito il padre. Este tu hermano. Es, questo tuo fratello. Este tu hermano questo tuo fratello. Este tu hermano estaba perdido. Questo tuo fratello era perso. Estaba viviendo lejos. Stava vivendo lontano. Estaba viviendo nel pecado. Stava vivendo nel peccato. Estaba viviendo en soledad. Stava vivendo in solitudine. Hijo mío, es malo vivir en soledad. È molto male vivere da soli. Es malo vivir sin familia. È, è male vivere senza una famiglia. Este tu hermano estaba muerto. Questo tuo fratello era morto. Todos estábamos muertos lejos de Dios. Tutti eravamo morti lontani da Dio. No sé si el hermano mayor iba a las vigilias de oración. No so se el fratello grande andava alla riunione di preghiera Y oraba. ¿Y pregaba. Padre, Padre, salva Nápoles. salva Napoli, Italia para ti. Italia per Cristo. Señor, trae un avivamiento. Porto un risveglio. Y cuando viene su hermano se enoja. E cuando arriba el fratello se arrabbia. ¿Cómo es posible? Come è possibile? Así hay personas, ¿verdad? Così ci sono tante Están en persone, las iglesias sono nelle chiese, orando pregando que el Señor traiga personas. che il Signore porta la Y gente cuando vienen personas, e quando viene le persone me enojo, mi arrabbio. no me gusta. Ah, non mi piace questo Parece que ha llegado este el, el último y se ha puesto el primero. È arrivato per ultimo e vuole diventare il primo, Más vale que no hubiera venido. no? Más vale que no hubiera venido. Era meglio che non veniva. Parece que los pastores quieren a él más ahora que a mí. Sembra che i pastori vogliono più bene a lui adesso che a me. Y así ocurre, ¿verdad? Così succede. Los pastores y los padres sabemos de qué hablamos. I pastori come genitori sappiamo cosa parliamo. Oras porque la gente se salve, le dijo el padre. Prega perché le persone si salvano, gli ha detto il padre. ¿Y quieres que tu hermano se pierda? Tu preghi perché la gente si salva e vuoi che tuo fratello si perde. No estás contento porque has visto venir a tu hermano? Non sei contento che tuo fratello è venuto. Tu estás a mi lado, le dijo. Tu estás a mi lado. Tu stai a mio fianco. Pero no lo valoras però non, lo, non, gli dai valore. No de mi Non benefici della mia presenza. Todo es tuyo. Tutto è tuo. Y nunca me has pedido. E non mi hai mai chiesto nulla. Yo te he dado todo, todo lo he puesto a tu servicio. Yo te he dado tutto, ho messo tutto a tuo servizio. Pero ni siquiera me estás, re, me estás reclamando que no te he dado ni siquiera un cabrito. Però mi, mi reclami che io non ti ho dato un capretto. Todo es tuyo. Tutto è tuo. Muchas veces dice la Biblia che que no tenemos porque no pedimos. Molte volte la Bibbia dice che non abbiamo perché non chiediamo. Queremos cosas, pero no pedimos a Dios. Chiediamo cose, però non chiediamo Dio. Porque Dios quiere darnos lo mejor a nosotros. Perché Dio ci vuole dare il meglio. Clama a mí. Tenemos este versículo. Il versetto dell'anno è invocami e io ti risponderò. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que e no conoces. cose e ¿Qué necesidad tienes? qué bisogno hay Pídele a Dios. Chiedilo a Dios. Clama a mí y yo te responderé. grita a dios y e Dios te responderá. Búscame y yo estaré contigo. Cercami, io sarò con te. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Te enseñaré non insegnerò cose grandi pero no disfrutas de mis regalos. pero no benefici de suoi regali. Te han herido los errores de otros. Ti hanno ferito gli errori degli altri. No te alegras del bien de otro. Non ti rallegri quando sulle altre persone viene il bene. No te alegras de su restauración. Non ti rallegri della sua restaurazione. Jonás, ¿tienes lástima de una calabacera? Giona eh, aveva la ferita che è la calabacera. Calabacera quando Jonás tiene calore e si mette debajo ah, di de una eh, Gio, Giona aveva eh, soffriva perché Dio seccò una pianta. Os acordate la storia, no? Vi ricordate la storia? Él tenía calor, se pone debajo una calabacera. Jonah aveva calore, si mette sotto un una pianta. la seca arriva un insetto e la fa seccare y se pone a llorar. e lui si pone a piangere. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Signore, perché? Perché? ¿Por qué qué? E Dio dice, perché cosa? se ha la calabacera? Perché si è seccata la pianta? ¿Tienes lástima por ella? E Dio gli dice, hai eh, pietà di lei? Sí, Señor. Sì, Signore. Tienes lástima de una calabacera. Hai pietà di una pianta Y tú no tienes lástima de 150.000 personas que e, no conocen a e non Cristo. tieni pietà di tutte le 150.000 persone della città di Ninive. Te he mandado a predicarles y no has querido ir. Ti ho mandato a predicare e non volevi andare. Y sin embargo tienes lástima de una calabacera. Però invece ti preoccupi di una pianta. Saúl, Saul, ¿te duelen que alaben a otro? ti dà fastidio che lodino un'altra persona? Sí, Señor. Sì, Signore. A David Eh, Saúl mató a los miles y David a los diez miles. Saulo ha ucciso mille, eh, ma Davide diecimila. Pero ¿quién ha quitado tu vergüenza, Saúl? Pero quién ti ha tolto la tua vergogna? Si estabas, si estabas acobardado, Avevi paura. venía el gigante ese Veniva questo y gigante. tú también eres un E anche tu eri un gigante. De hombros para arriba tú le sacas la cabeza a todos. Perché dice la Bibbia che dalla spalla in su era più alto di tutti. Y tenías miedo. Però paura. Ha llegado este joven y se ha enfrentado al gigante. Arriva questo ragazzo è andato contro il gigante. Ha vencido al enemigo. Ha vinto il nemico. Han sido derrotados. Sono stati sconfitti. Y la gente lo está reconociendo. E le persone lo riconoscono. Y también te están dando honra a ti. E ti danno onore anche a te. Y sin embargo, te vuelves y te enojas contra ese? Però tu ti vai contro e ti arrabbi contro questa ¿Qué te persona. ha hecho David a ti? Che ti ha fatto Davide? Solo te ha hecho bienes. Ti ha fatto solo del bene. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. E da quel giorno Saulo non lo guardava più con gli occhi buoni. Caín. Caino. ¿Te duele que Dios agrade de la ofrenda de Abel? Ti dà fastidio che Dio si eh, gioisce dell'offerta di Abele. ¿Y piensas en matarlo? Addirittura lo vuoi uccidere. Porque ha escogido lo mejor para mí. Perché ha scelto il meglio per Dio. Y a mí me ha agradado. E a me mi fa piacere. Piensas en matar a tu hermano. Tu pensi di uccidere a tuo fratello. ¿Qué actitud tenemos? Quale attitudine abbiamo? ¿Cómo es nuestro corazón? Com'è il nostro cuore? ¿Cuál es tu actitud? Qual è la tua attitudine? ¿Por qué estás casa del Padre? Perché sei nella casa del Padre? ¿Por miedo? Per paura? No, sto deseando el mondo. No, estoy desiderando el mundo. Pero, pero, pero es que a lo mejor si me voy al mundo y el Señor viene esta noche, me voy al infierno. Pero si vado al mundo y e Dios torna esta noche, e yo vado infierno. Estoy aquí por miedo, E quindi estoy en chiesa per no por amor a Dios. No porque amo Dio. ¿Estás aquí por compromiso? Sei qua per impegno? ¿Con quién es tu compromiso? Con quién ha tu tuo impegno? ¿Con el pastor ¿Con el pastor? o con Dios? o con Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Tutto quello che fatelo, fatelo di cuore come per il Signore Y no para los hombres. e non per gli uomini. Claro que tienes que tener un compromiso con, Sicuramente tu, con devi avere un impegno col pastore, Tienes que tener un compromiso con tus padres. devi avere un impegno con i genitori. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Onora tu padre e tua madre e ti andrà bene. Para que seas de larga vida sobre la tierra. Sarai di lunga vita sulla terra. Pero ¿con quién es tu compromiso? Pero con quién è il tuo impegno? ¿Estás aquí por miedo? Sei qui per paura, ¿Estás por compromiso? per un compromesso, ¿Estás por amor? Sei per amore? ¿Estás feliz de estar aquí? Sei felice di essere qui? ¿Eres feliz de estar en la iglesia? Sei felice di essere nella chiesa? ¿Es Dios tu primer amor? È Dio il tuo primo amore? ¿Es lo primero de nuestro al levantarnos y al acostarnos? ¿Es Dios? La prima cosa quando ti alzi o vai a dormire è Dio? ¿Alguna vez has pensado en dejar la iglesia? Alcune volte hai pensato di lasciare la chiesa? Personas que piensan en dejar la iglesia. Molte persone pensano di lasciare la chiesa. 38 años llevo convertido. 38 anni sono convertito. 35 anni pastoreando. 35 anni che sono di pastore. Ninguna vez en mi vida me he arrepentido de haberme convertido. Non mi sono mai pentito nessuna volta di essermi convertito. Nunca me he arrepentido de servir al Señor. Non mi sono mai pentito di servire il Signore. Y por supuesto jamás he pensado en dejar la iglesia. E non ho mai pensato di abbandonare la chiesa. Decía, creo que era esta mañana que decía. que esta questa el enseñamiento. ¿Sabéis quién es el que nunca dejará la iglesia? Sapete la persona que no lascerà mai la chiesa chi è? Los pastores. I pastori. Estaremos ahí, la gente se podrá ir toda. Saremo lì, la gente pero se ne andrà. Pero nosotros estaremos ahí. Pero noi saremo sempre lì. Porque amamos al Señor. Perché amiamo il Signore. Porque Dios es nuestro primer amor. Perché Dio è nostro primo amore. ¿Por qué estás en la casa del Padre? Perché en la casa del Padre? Para que te vean per farti vedere. No, no, a mí si no me hacer cosas que se vean, yo no quiero No, no, se non mi mettono a fare cose dove vengo visto, non voglio servire Dio. ¿Para qué estás en la casa del Padre? Perché sei nella casa del Padre? Para que te consideren. Per essere considerado. Es que si estoy aquí me van a considerar y voy a ser una persona importante. Ah, si sono qui seré considerado y e seré una persona importante. O vienes para disfrutar de su presencia. O viene per beneficiare della sua presencia. Quien necesita a Dios lo busca. Chi ha bisogno de Dios lo cerca. Quien ama a Dios lo demuestra. Quien ama a Dios lo demuestra. Quien teme a Dios le obedece. Chi teme Dio le obedece. Quien agradece a Dios lo adora. Chi ringrazia Dios lo adora. Amén. Amén. Amén. Amén. ¿Vienes para servirle? ¿Vienes para servirlo? ¿Tienes celo por la casa de Dios? ¿La casa de Dios te consume el, tu celo? Hay desiderio, celo por la casa de Dios. Lo zelo de la sua casa te consuma? No vivimos aquí porque no tenemos camas, No viviamo aquí porque no abbiamo i letti, no, aquí viviríamos en la se no casa. anche qui nella Tan feliz de poder estar en la casa de Tanto Dios. di poter Tan nella feliz casa de poder servirle. Tanto feliz de poderlo servir. Vienes para bendecir al que estaba perdido. Vieni per benedire quello che era perso, para amarlo, per amarlo, para enseñarle, per insegnarlo, para restaurarle, per restaurarlo, como tú fuiste amado, come tu sei stato amato, como tú fuiste restaurado, come tu sei stato restaurato, como tú fuiste enseñado, come tu sei stato insegnato. Alguien ti amò alguien te restaurò alguien te ha insegnato Qualcuno ti ha amato, qualcuno ti ha restaurato, qualcuno ti ha insegnato. non hace mucho tiempo Non passò molto Dos hermanos que vivían en granjas adyacentes. C'erano due Cayeron en un conflicto E un Este fue el primer conflicto serio que tenían en 40 años. Era il primo eh, litigio serio che avevano dopo 40 anni. Habían juntos. Avevano coltivato insieme. Habían estado hombro con ombro, Erano stati spalla a spalla. Avevano condiviso i macchinari. avevano, intercambiato cosechas. Avevano cambiato il raccolto. Todos los bienes lo compartían de forma continua. Condividevano eh, sempre bene le loro cose. Nunca un Non avevano mai avuto un problema. però questa larga e beneficiosa collaborazione Però questa lunga e benevola eh, collaborazione terminò repentinamente. È terminata. comenzó con un pequeño malentendido Porque iniciado con un piccolo malinteso y fue creciendo hasta llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, ed è fino a diventare una differenza fra di loro, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas, fino ad arrivare ad un intercambio di parole amare seguido de semanas sin hablarse. seguite da settimane senza parlarsi. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Una mattina qualcuno ha bussato alla porta di Luis. Al abrir la puerta encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Quando ha aperto la porta ha visto un uomo con eh, gli attrezzi di falegname. Estoy buscando trabajo por unos días, Sto cercando lavoro per un giorno, dijo el extraño. dice questa persona. Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja Non è che tu hai bisogno di qualche riparazione qui a casa tua? y yo pueda ser de ayuda en eso. Yo te puedo ser de ayuda. Sí, dijo el mayor de los hermanos. Sí, ha detto quello più grande, Tengo un trabajo para usted. Ho un lavoro per te. al otro lado del arroyo aquella granja. Guarda otra casa dall'altra parte, Ahí vive mi vecino. la vive mi mio vicino. Bueno, de hecho es mi hermano menor. Eh, sì, que che mi mio fratello più piccolo. La, hermosa, la semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros. La semana scorsa c'era una bella prateria fra di noi. Él tomó su tractor, Lui ha preso il trattore, desvió el cauce del, del arroyo Desvió. del río, desvió el cauce del río, hizo una ah, zanja. Ha, desvió, ha uh, deviato il corso del fiume. Y ahora ha dejado un río entre los dos. E ha messo un fiume fra tutti e due. Sicuramente esto lo ha hecho para enfurecerme. Sicuramente l'ha fatto per farmi arrabbiare. Pero yo le voy a hacer una mejor. Però io ne farò una migliore per lui. ¿Ve usted aquel montón de tablas y madera junto al, al granero? Vedi che ci sta quella montagna di tavole e di legno? Quiero que me construya una cerca. Devi costruirmi okay, una cerca. Una, una, una parete. Una, una, divisione, una parete. Una cerca di due metri, una parete di due metri di alto. Una parete di due metri alti. Non quiero verlo nunca Perché más. non lo voglio vedere mai più. Il carpintero le dijo. E il falegname ha detto. Creo che comprendo la situazione. Ok, capisco la situazione. Muéstrame dove stanno los clavos e la pala. Mostrami dove sono i chiodi, la pala. Per hacer los hoyos de los postes. Per fare questa cosa. E le entregaré un trabajo che lo dejará satisfecho. E ti lascerò un lavoro che ti lascerà soddisfatto. El mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales. E il fratello più grande ha aiutato il falegname a riunire tutte le cose. Dejó su finca por el resto del día. Ha lasciato il suo lavoro, eh, la sua campagna per tutto il giorno a hacer algunas cosas al pueblo. per andare a fare alcune cose nella città. El carpintero trabajó duro todo el día, E il, ehm, il falegname ha lavorato duramente tutta la giornata, midiendo, cortando, clavando. tallando, eh, inchiodando, facendo le cose. Y ya al atardecer, eh, a la sera, cuando Luis regresó, Cuando Luis regresó. el carpintero justo había terminado su trabajo. Había apenas finito el su El granjero quedó con los ojos completamente abiertos. el eh, Eh, questo fratello rimase con gli occhi completamente aperti. No podía creer lo que estaba viendo. Non poteva vedere quello che sta, credere quello che stava vedendo. No había ninguna pared de dos metros. Non c'era nessuna parete di due metri. En su lugar había un puente. Aveva costruito un ponte. Un puente che unia las dos granjas. Un ponte che univa le due case. A ese arroyo, un puente bien hecho, bien hermoso. Un ponte molto bello fatto sopra questo fiume. En ese momento su hermano menor vino desde su granja. In questo momento il fratello più piccolo è venuto dal suo lavoro. Abrazando a su hermano le dijo. E abbracciato il fratello gli ha detto. Eres un gran hermano Luis. Sei un grande fratello Luis. Mira che costruire este puente después de lo que yo te he hecho y de lo que yo te he dicho. Guarda come hai fatto fare questo ponte bellissimo dopo quello che io ti ho fatto e dopo quello che io ti ho detto. Estaban en su reconciliación los dos hermanos. E i due fratelli si stavano riconciliando. Cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas y se alejaba. Quando ha visto che il falegname ha preso i suoi materiali e se ne è allontanato. No, espera, le dijo Luisa al carpintero. No, aspetta, ha detto Luisa al falegname. Quédate unos cuantos días más. Rimani eh, qualche giorno con noi. Tengo muchos proyectos para Ho molti progetti per te. Me gustaría quedarme, dijo el carpintero. Mi piacerebbe piacere rimanere, disse il falegname. Pero tengo muchos puentes más que construir. Però devo fare ancora tantissimi ponti. Quanti ponti dobbiamo ancora costruire? entre hermanos, fra fratelli, entre padres, fra genitori, entre hijos, con i figli. Quantos puentes nos quedan que costruire? Quanti ponti ci manca di costruire? Come nostra storia? Qual è la nostra storia? Siamo persone di pace. Siamo persone di pace. Siamo persone che amiamo la gente. Siamo persone che amiamo le persone. Che amiamo la famiglia. Che amiamo la famiglia. Che nos, contenti di vedere le persone benedette e prosperare. Siamo contenti di vedere gli altri benedetti e prosperare? Dios espera de nosotros. Dio si aspetta da noi Que tengamos un corazón como el del che Padre. abbiamo un cuore come quello del Un Padre, corazón de amor, un cuore di amore, de misericordia, di misericordia, un corazón de reconciliación. un cuore di riconciliazione. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Mettiamoci in piedi, fratelli, sorelle. Vamos a orar. Vogliamo pregare? voy a rogar a las familias, todas las familias que hay en esta tarde aquí, que pasen adelante, por favor. a chiedere a tutte le si Estás con tu esposa, si estás con avanti, hijos, passa, se con tu tua moglie, con i, con i, tuoi figli, Vamos passa avanti.